Terima kasih atas tampar muka ni. Terima kasih. Cium cium hua hua cucu. Hua cucu hua hua. Hanya dia kaya. Bila dia pada. Cium hua. Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekang bagaimana kabar kurang semua cuy? Saya harap kurang semua dalam keadaan sehat, sehat selalunya pastinya cuy ya. Dan kali ini eh, kita akan mereaksi lagi lawakan dari Jeb Sepatu cuy. Karena kebetulan cuy ya setelah tiga hari ya kita nggak ngupload video, saya fokus banget ya uh, melihat film atau nonton film cuy dari beberapa negara terutama Malaysia pastinya dan saya melihat perkembangan film di Malaysia itu uh, jujur aja cuy ya jujur aja agak kurang gitu ya kenapa sih perfilman di Malaysia itu makin kesini makin apa ya kurang meningkat gitu ya itu sesuai dengan apa yang saya tengok gitu ya ada selama tiga hari ini saya melihat film-film Malaysia itu ada Eh, lebih dari 10 cuy ya film-film Malaysia. Ada juga yang uh, kualitasnya bagus dan alur ceritanya bagus, ada juga yang uh, masih di bawah gitu ya, sesuai dengan apa yang saya tengok gitu ya. Oh, <laughs> Oke, okay, kita nggak bahas film dulu di sini cuy ya. Kita akan mereaksi lagi lawakan dari Jeb Sepatu cuy. Intinya kita akan melihat lawakan-lawakan atau kompilasi lawakan dari sepatu Reoni ya pastinya. Jujur aja cuy saya mau mereaksi ini karena saya benar-benar sangat-sangat kangen dengan lawakan dari sepatu cuy. Jujur aja cuy tapi kita nggak bisa eh, mereaksi um, full ya. Saya nggak dapat video fullnya di Youtube sampai sekarang cuy. Dan ya itu karena copyright. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3 2 1. Pung. Bela Bella pakai iPhone. ya? iPhone. Ya, Bella suka pakai suka iPhone ya? Oke, oh, pick up line, pick up ah, line. iPhone suka you. <laughs> Apa tadi? Gua enggak fokus, cuy. Oh ini baru permulaan ya Sumpah kangen banget gue cie dengan Jeep ya Wow lama sangat tak dengar suara yang menggairahkan uh, Bawa arak ya uh, Nyanyian tadi lebih memabukkan aku kau tahu dah <laughs> Jadi buaya darat di sini. Alamak, macam mana bal- boleh kalah sama dengan baju ni? <laughs> Bener banget ya. Warnanya sama, cuy. Korang bisa lihat ni. Eh, warna bajunya sama dengan sofa ya. Emang ada-ada aja nih. Yang ada di otak Jeff itu benar-benar spontan, cuy. Oh ini baru pertama muncul ya Para Nabilah para Nabila sebagai Bella. Awak pergi mana? Hmm. Ayah awak cari dia tadi tau. Saya saya pergi klinik lah. Okey. Ikat tiga plan. Awak tak tahu saya tengah bimbang ni. Kenapa dengan mata awak? Doktor cakap dalam mata saya ada awak. Asik <laughs> kau. Hmm, ah, Bella pakai iPhone ya? Ya ini ni yang tadi iPhone. Bella pakai suka iPhone iPhone. Oh, suka iPhone? Suka? Ah, iPhone suka you. <laughs> iPhone. iPhone suka you. Oh, masuk akal banget ya. Kita ulang dulu, cuy. Ini kok volume mulu sih. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Iya, iya. Hmm, ah, iPhone eh? ya? Iya, iya. iPhone. Bella suka ah, pakai suka iPhone ya? iPhone, iPhone. Oh suka iPhone? Suka? Ah, ha, iPhone suka you. <laughs> kena banget dia eh, kena. Datuk, Datuk, Datuk. saya minta dia dulu jap ya. Ha. Ni apa alasan kau lambat datang kerja? Apa alasan kau? Ayah, ni ayah jangan terperanjat ya. Mak gaya tu meninggal ya. Mak gaya mana? <laughs> Mak gaya yang jual kelapa parut tu. Bila dia meninggal? Dua tahun lepas ya. Masa dua tahun yang kau lambat ini kenapa? Saya takut ayah lupa. Syarikat kita sekarang telah mengalami. Eh! Aiskrim, tahu tak apa perbezaan Astaga, ya Suib dengan Abella? Uh, ah, cream itu dijilat. Okey. Tapi Bella dicintai. Ah, asik sekali. Usop. Yeah, yeah. Saya masuk, dia orang cakap saya kena marah Pak Usop. <laughs> Macam ni. Naik kepala. Okey, tak apa ya. Kau tengok, kau tengok. Kau tengok, kau tengok. Gila. Kalau Datuk ni tak berlegak, jangan pergi sini. <laughs> Enak banget ya kalau banyak uh, penonton sih tampar muka ni. Terima kasih. Cium cium hua hua cucu. <laughs> Cium hua hua. Oh ni dia ya. Bila dia pada ah. Cium hua. Si fu. Kok bisa dialognya bahasa Cina di sini, Ci? Yang eh, jadi Cina siapa <laughs> gitu? Cing-cing. Ya, ya kasih atas tampar muka ni. Terima kasih. Yeah. Ya. Cing cing hua hua cu cu. Aku pergi hua hua. ni dia ayah. Pilih dia pada. Ah? Kok jadi? <laughs> Hei. Cing ni hua hua cu. Wah cincin warna ini. Wah cincin warna ini. Dia <laughs> ah, ah, Daddy. Puan <laughs> belakang kau. Hey. Darah ni amat albab. <laughs> Ya kena dalam macam kau kau mati lagi lo. Wasi aja. Wasi aja. Wasi aja. Alah. Macam mana doktor? Ini hospital ke rumah orang tua-tua? Oh, ini tu hang... Eh, sungguh ku tak mampu... Hantu-hantu apa sih? Ah. <laughs> Pak Ustaz kata mendarah pada saya kan? Ya. Yeah. Wah cincin, wah nali, <laughs> wah sakit. cincin, wah nali. Nikmat bila anak memanggil ayah. Aku tengah bercakap dengan kau. Ya. Hari saya akan luahkan sehabis-habis apa yang hmm. Wajing ha, wajing ha, wajing ha. Wajing ha, wajing ha, wajing ha. Wajing ha, ya ha. Allah. Kalau ikhlas saya sabar, awak pilih mana? Um, ikhlas. Ya, saya benar-benar ikhlas mencintai awak. Azizkan. Ah, <laughs> Tunggu cuy ini video pertama nih. Sekarang kan saya nonton ini cuy uh, film-film Cina ya, Cina-Cina legend nih. <laughs> Wah cincin Wah Naili. Oke, okay, langsung aja video yang kedua cuy ya. Tiga dua satu. Ah, Oke, masuk sepuluh. <laughs> Oh iya mesin mesin di sini jujur cuy ini saya pernah tengok di sini cuy tapi saya lupa lupa alur ceritanya gimana di sini cuy mungkin di sini sin sin yang lucu aja yang diperlihatkan ya <laughs> masih 10 saya nak melabur lah Ha? melabur? Saya dah fikir masak-masak saya nak melabur. Wah, jadi, jadi orang tua. Saya takut cendol yang saya minum tu dah basi. <laughs> Kau nak melabur apa ni? Aku nak serik tak? Lah, eh! Tapi toilet tu tak ada air. Alah sekejap je saya jenis cepat je berdiri pun boleh. Ah, ni alamat boleh alamat tak baik ke atau address? Address. Oh, tapi aku dah cukup dah. Aku ni kata waktu siap. Cendol terbas. RM5,000 tu kita share berdua. Uh, tak apalah pak cik ambil RM100,000. Okay. ni saya tak buat ni. Apa tu? Race. Saya tak main race. Saya tak race. <laughs> saya dah tu, tu bangsa, bangsa. Bangsa. bangsa. uh ah. Kamu ni dah kenapa? Kenapa? Dia tak berduit jangan bangang. Tak ada. Duit aku duit. Ah, uh, Masa 10. Masa 10 ya mesin. Dah kenapa buat terbiat? Ha? Dah <laughs> kenapa? Masa lalu ini. Kenapa cuci, tak elok tu ke tepi kan. Ya aku faham biasanya kalau dalam lama dia bayar juga. Di saat kita oh. tengah buat benda-benda tak baik tiba-tiba oh. Allah tarik nyawa kita, kat mana kedudukan kita? Oh, iyalah. Ah, yalah. Ya ya ya oh, ya. Yalah yalah yalah. Kau jadi apa? Kau jadi apa ni? <laughs> Menyamar di sini. Apa tu? Ha? Ini jadi apa? Laptop laptop. Yo. Ya Ini rasa macam Alas meja ke? Laptop. laptop. Kamu? Aku <laughs> rambut. Masalah tak banyak sangat. Itu satu je lah tadi berkenaan dengan payment. Payment? <laughs> Sudahlah, payment tu biarlah. Nanti ah. masuk. Mudah sangat lah percaya orang. Eh. Sebab tu kawan lama dengan aku. Senang-senang aku tipu kau. <laughs> Siapa namanya ni? Azira. Savinas. Azira Savinas. Okay. Cantik juga ini je ya. Salam boleh? Ah, ah. Eh, uh, ah, saya boleh salam. Saya eh, ni ya, ya. maklumlah kan. Apanya? Oh, tak Aku boleh. isteri ah, dia. Lah. Okey. Okay. Salam lama. Oh, tak boleh. Lucu-lucu di sini. Saya ni maklumlah kan. Apanya? Ah. Ya. Oh, tak boleh. Ah, salam yeah. je lah. Okey. Dah lama-lama macam rugi pula tak salah. Buat saya tu. Saya tu. Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak yeah, fikir yeah. ke depan. Bila Kak Umar tengah makan. Tadi, saya cakap. Okey, okay, Abang. Masalah rumah tangga yang dibahas. Ah, ah, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Abang cakap. Oh, <laughs> saya fikir mula. Oi. Temut berjalan satu satu hora. Hora. berjalan satu satu. Okey. Okay. Bagi 200 satu dapat apa? Dapat awak. Sekejap sekejap. Ya wish dapat dah awak. Uh, saya kecenderungan saya bukan untuk mendengar. Oh, <laughs> ya, ya, ya. ya kecenderungan saya bukan untuk mendengar tapi untuk melihat asyik ah, sekali <laughs> melihat orang yang banyak mendengar ni kadang rugi dia tak melihat ah, ah. saya melihat okay. katanya permulaan RM200 uh. kalau macam untuk hantaran berapa ratus ringgit <laughs> hantaran je ya. ha. Kau tak nak? Aku tak nak. Eh, masuklah. Sebab tadi tak dapat salam. <laughs> masuklah, masuklah. Eh, tak nak. Aku tak percaya orang. <laughs> Oke okay, oke okay, singkat banget di sini Ci. Oke okay, cuy itulah tadi lawakan dari apa namanya sepatu reuni cuy ya yang mana di situ judulnya adalah lawakan atau kompilasi lawakan jeep sepatu cuy. Oke okay, di sini ada beberapa video yang memang sudah saya nonton dan kenapa ya setiap video lawak yang sudah saya nonton itu pasti membuat saya itu ngakak lagi gitu cuy ya. beda lah beda halnya kalau kita menonton sebuah film gitu ya <clears throat> nonton sebuah film tapi kalau kita udah tahu alur ceritanya biasa-biasa aja gitu ya beda kalau lawakan gitu ya ini lawakan kita sudah tengok beberapa kali gitu cuy ya tapi setelah kita tengok lagi pasti apa ya pasti aja ngakak gitu ya dan kita sudah tahu itu bakalan ngakak tapi kita nggak mau melewatkan itu pasti kita nggak mau skip gitu ya pasti apa ya ya itulah itulah salah satu uh, kelebihan dari apa namanya komedian cuy ya karena uh, sampai kapanpun komedinya itu tetap bakalan ditengok lagi cuy biar berpuluh-puluh kali gitu ya sama halnya kalau kita melihat film dari Piramli cuy sepuluh kali seratus kali kita tengok kita nggak bakalan bosan cuy Nah itu yang saya harap sebenarnya sih. Perfilman di Malaysia itu pengen banget saya berharap uh, hasil karya dari seorang legend Piramli itu bisa diambil oleh perfilman yang ada di Malaysia cuy. Tapi setelah beberapa hari ini saya tengok film-film di Malaysia, kayaknya sih memang masih uh, banyak penurunan gitu ya, belum belum meningkat. Uh,